خارج؟ لا خالص إيه اللي خلاك تحس بكده رايح في إيه؟ رايح رايح اقعد مع أص... مع اصحابي ماشي تحبي اقعد معاكي لا لا خالص خليك براحتك